नमस्कार साथीहरू आज म सदाझै हजुर सामु आज पनि मेरो युट्युब भिडियो उपस्थित भइरहेको छु साथीहरू आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई अति नै रोमाञ्चक विषय टिकटकको बारेमा लिएर उपस्थित भइरहेको छु यदि साथीहरू हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र सब्सक्राइबको छेउमै रहेको बेलायकन बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोला ताकि मेरो हरेक नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसनहरू हजुरहरू सामु आइरहनेछ साथीहरूलाई अब म टिकटकको बारेमा बताउन गरेको छु जबदेखि टिकटक सुरु भयो साथीहरू तबदेखि टिकटकको आलोचना भइरहेको छ साथीहरू यसको विशेष आलोचना हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो समयमा भारतमा यसको बि अत्य अत्यन्तै यसको आलोचना भइरहेको छ साथीहरू टिकटक यति धेरै किन विवादमा फँसे त टिकटक भन्ने विषयमा म हजुरहरूलाई थोरै बताउन गएको छु साथीहरू यो भिडियो आजको भिडियो अत्यन्तै रोमाञ्चक छ साथैले यो भिडियो हजुर अन्तिमसम्म मेरो भिडियोमा जोडिदिनु होला ताकि हजुरहरूले टिकटकको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकारी पाउनुहुन्छ यो किन ब्यान्ड हुन खोजिरहेको भन्ने विषयमा साथीहरू टिकटकको रेटिङ हेर्ने भने मे सिक्सटिनसम्म टिकटकको रेटिङ फोर पोइन्ट फाइभ थियो भने चार दिनको डिस्टेन्समा यानि यो मे ट्वेन्टीसम्म टिकटकको रेटिङ वान पोइन्ट थ्री आएको छ साथीहरू ल हजुर यो क्यालकुलेसन गरौँ चार दिनको बिचको ग्याप फोर पोइन्ट फाइभदेखि वान पोइन्ट थ्रीको जुन ग्याप छ साथीहरू यति धेरै रेटिङ ग्याप घट्नुको कारण टिकटक अब कतै बन्द हुन्छ कि भन्ने विषय सबैको मनमा कौतुहलता रहेको छ साथीहरू के टिकटकको रेटिङ घट्दैमा टिकटक ब्यान्ड हुन्छ त भन्ने विषयमा सबैको उत्साह होला साथीहरू मेरो के टिकटक अब साँच्ची नै ब्यान्ड हुन्छ त भन्ने विषय लिएर तर साथीहरू टिकटक यति धेरै चलाएको छ साथीहरू हजुरहरूले थाहा पाउनु भइसकेको होला घटना इन्डोनेसियाको घटनाहरू इन्डोनेसियामा टिकटक ब्यान्ड भइसकेको थियो साथीहरू फेरि टिकटकले ए केही सफाइ दिएर टिकटकले ए केही कुराहरू गाइडलाइन्सहरू सुधारेर अहिले फेरि इन्डोनेसियामा टिकटक सुचारु सुचारु भइसकेको छ साथीहरू यसै गरी भारतमा पनि टिकटक ब्यान भइसकेको थियो पछि ए, टिकटक फेरि भारतमा पनि टिकटक को ब्यान हट्यो यसरी नै टिकटक अब विवादमा फसिरहेको छ साथीहरू जसले गर्दा टिकटकमा धेरै कुराहरू टिकटकले सुधार्नुपर्नेछ र टिकटकमा हजुरहरूले कुनै गाइडलाइन्स छैन टिकटकमा साथीहरू यसमा कुनै भिजुअल भिडियो ग्राफिक्स भाइलेन्स केही पनि छैन साथीहरू जसले गर्दा हजुरहरूले टिकटकमा विभिन्न किसिमका भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन भिडियो परिवारसँग बसेर हेर्नको लागि लाजो मर्दछ साथीहरू त्यसैले यस विषयलाई लिएर म साथीहरूलाई म यस भिडियोमा आज बताउन गइरहेको छु टिकटक के साँच्चै नै ब्यान्ड होला त भन्ने विषयमा लिएर टिकटकलाई हेर्ने भने साथीहरू टिकटकले आफ्नो अस्तित्व धेरै पहिलाबाट बचाइरहेको छ र मलाई लाग्छ अब पनि टिकटकले आफ्नो अस्तित्व बचाइरहनेछ किनभने टिकटकले यति धेरै पैसा आफ्नो टिकटकबाट कमाइरहेको छ जसले गर्दा टिकटकले हर किसिमको समस्यालाई पनि सावधान गर्न सक्छ भन्ने विषय मेरो ठम्माइ छ साथीहरू किनभने टिकटकले जब यो कोभिड नाइन्टिनको विरुद्ध भारतमा पहिलोपटक लकडाउन भयो तब टिकटकले एक करोड मेडिकल इक्विपमेन्ट सहयोग गर्छु भन्ने विषयमा एक किसिमको ट्विट आएको थियो साथीहरू र जसले गर्दाखेरि यो टिकटकको इमेज अझ माथि उठिसकेको थियो साथीहरू त्यतिखेर टिकटकको जुन एक किसिमको क्रेज थियो त्यतिखेर टिकटकले आफ्नो क्रेज जमाइसकेको थियो यसरी नै साथीहरू भार भारतमा जुन भारतलाई सहयोग गर्ने कुराहरूदेखि लिएर इन्डोनेसियामा पनि त्यस्तै भयो साथीहरू जब टिकटक ब्यान्ड भयो टिकटकले केही कुराहरू सुधार्यो आफ्नो गाइडलाइन्सहरू सुधार्यो इन्डोनेसियामा जसले गर्दा फेरि इन्डोनेसियामा टिकटक सुचारु भयो सायद यस्तै पोलिसीहरू अप्नाउँछ होला टिकटकले साथीहरू जसले गर्दा टिकटकले आफ्नो अस्तित्व बचाइरहनेछ जे भए पनि साथीहरू अब टिकटक टिकटकलाई एनसिडब्लु यानि नेसनल कमिसन अफ वुमनले पनि यस यसको मुद्दालाई लिएर उठाइसकेको छ हेरौँ कोर्टले के फैसला दिन्छ टिकटक साँच्चै नै ब्यान गर्छ कि टिकटकलाई बचाइरहन्छ कि भन्ने विषयमा अब कोर्टले नै फैसला गर्छ साथीहरू यदि भारतमा साँच्चै नै टिकटक ब्यान भयो भने यसको असर नेपालमा के पर्ला त भन्ने विषयमा मुख्य रहेको छ साथीहरू यदि यसको असर नेपालमा के पर्ला र टिकटक कम्प्लिटमा कम्प्लिट रूपमा भारतमा ब्यान्ड भयो भने नेपाललाई के असर पर्ला त साथीहरू हजुरहरूले कृपया मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र मलाई प्रतिक्रिया पनि जनाइदिनु होला ताकि मैले नेक्स्ट आउने मेरो भिडियो हजुरहरूलाई त्यसको आधारमा रहेर बनाउने छु र म यसरी नै हजुरहरूलाई टिकटकको बारेमा नयाँ नयाँ अपडेटहरू दिइरहनेछु टिकटकको जुन पछिल्लो समय भएको आलोचनाको बारेमा हजुरहरूलाई अपडेट दिइरहनेछु त्यसैले साथीहरू मसँग मेरो च्यानलसँग हजुरहरू जोडिराख्नुहोला ताकि हजुरहरूले टिकटकको बारेमा नयाँ नयाँ अपडेटहरू पाइरहन सक्नुहुनेछ साथीहरूलाई आजको यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो म हजुरहरूलाई फेरि यस्तै यस्तै किसिमको भिडियोहरू अवश्य नै ल्याउने नै छु त्यसैले साथीहरू कृपया मेरो यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट्स होला र सब्सक्राइब गर्न छुट्नुभएको छ भने कृपया सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बटनमा बेल बटनमा पनि प्रेस गरिदिनु ताकि हजुरहरूलाई यस्तै यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसनहरू हजुरहरूको मोबाइलमा आउनेछ आजलाई यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला